弟兄姐妹们，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人、崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百六十三讲。 神要对你说什么？加言加醋。雅基的儿子雅苦尔的言语就是真言。这人对以铁和乌甲说：“我比众人更蠢笨，也没有人的聪明。我没有学好智慧，也不认识至圣者。” 谁升天又降下来？谁飓风在掌握中？谁包水在衣服里？谁立定地的四级？他名叫什么？他儿子名叫什么？你知道吗？神的言语句句都是练尽的，投靠他的，他便做他们的盾牌。 他的言语你不可加添，恐怕他责备你，你就显为说谎言的。今天的题目“加盐加醋”，那我想大家也不会陌生，哦，大家都常常也会用。所以按字面来说，“加盐加醋”呢，其实就是在食物的范围里。 那就是说，这个食物来到你的面面前呢，那你可以啊加盐加醋，哈，那就是按照你自己的意思你去调味吧。那另外一个加盐加醋呢，那其实是它原原本本所谓的成语啊，加盐加醋，就是在当中呢，你在叙述讲一些事情的时候，你夸大其词，然后你为了先让 然后你就把它从轻的讲到重的，从易你讲到实，啊，从小你讲到大，啊，也就是你在原原本本没有的内容，然后你加上你自己的意识，来达到你自己的夸大其词，啊，加盐加醋。那今天这这个经文呢，第六节呢。 就特别提到的，就是他的言语你不可加添，也就是说，有人在上帝的话语里加言加注的这个意思了。那我们可以这样讲呢，就是今天有一些人在上帝的话语啊来加言加注，他可能的原因是他无知啊，他可能呃没有。 好好的研究圣经的这个话语，没有这方面的知识，没有去学习，所以他无知啊，他就自己解释圣经。另外一种呢，加盐加醋呢，其实是有知的，也就是说他有追求，他有认识，他也去学习，但是呢，他为了达到自己的这个心意、自己的目的、自己的需要呢，而将它来做了一些可能是扭曲。 可能是一些夸大啊，然后啊也称为加言加处啊。但今天这段经文是啊非常有意思的，因为在这段经文里面讲到的一个人叫做雅古尔啊雅古尔，他的言语就是真言。雅古尔领受真言，就是上帝所给予他的漠视。所以这个人呢，他领受上帝的真言漠视。啊，按道理来说，客观的。 角度来说，他应该是敬畏上帝的人，他也得到呃这个上帝的这个呃爱戴，所以领受的上帝的话语，而肯定的这个人领受上帝的话语，他是一个敬畏上帝的人，所以对于上帝的话语也有一定的认识。但是第二节却告诉我们，这样的一个啊属灵的这个人，这样的有这个辈分身呃的职。 的地位的这个人，他自己看自己是什么？他在第二节说：“我是比众人更蠢笨，我是没有聪明的，我是没有学好智慧的，我啊不认识执胜者。”然后呢，在接下来的经文里面呢，他在当中就提到的，就是有关一些的。 啊，这个谁升天又降下来，谁飓风在掌握中，等等等等，这些都是跟这个大自然 <laughs> 有关的，也就是我们大自然的知识。所以在当中呢，我们可以看得到，这个人他领受上帝的真源，领受上帝的漠视，他应该是一个智慧者。然后呢，他这样的一个人呢，他按照他的原名。 的意思就是一个收集者，收集什么呢？那我们可以说他是一个收集者，他是一个爱好智慧的人，追求智慧的，所以他是收集智慧。这样的一个人，他是站在所罗门王旁边的一个智慧者，也就是说他是辅助所罗门王。 来治理国家、分析事情、看到盲点、做报告等等，哦，所以按当时来说是一个学者，是一个哲学家，是一个重要的人，特别是站在最有智慧的所罗门王旁边来辅助帮助这个所罗门王，当然道理上应该是有一定的这个分量跟资格才可以啊。按我们今天来说，可能就是站在。 总统、总理、首相、君王的旁边来做，呃，帮助、协助、辅助者的一些高职位的一些的呃专人吧，啊，才可以吧。所以你说这些人有聪明有智慧吗？按客观来说，当然是理所当然，他们是够资格的人。但是按这个经文来说呢，他这样的有资格的一个智慧者。 他既然既然说自己是蠢笨，说自己没有智慧，说自己没有聪明，说自己没有知识，说自己没有认识上帝，这个客观来说啊，其实是说不通的。但是呢，他却很清楚的知道一样东西，就是什么？第五节所说的，他很清楚，上帝的话语是严谨的。 上帝的话语才是真源，上帝的话语是智慧的源头，而他不过是一个收集、发现、追求上帝话语的人。所以，上帝的话语是真源，是绝对的真理，是没有杂质的。所以他很清楚的知道，所以在上帝的话语的面前呢，是不可以将上帝的话语。 加添任何个人的意识、需要和目的，完完全全是按上帝原本的真理来去表达、来去教导、来去学习的。那我们今天这样的一个时代里面呢，我们说是后现代主义的时代啊，特征。 就是说，没有绝对的真理。那就是说，我们人要有人权平等，呃，然后有自由，啊，各方面。所以这样的呃，这个时代的这个特征呢，其实也当然也就促进了很多的这样的一个呃多元化了，然后很多的突破，很多的呃创意啊啊。 在世俗上这个角度来说呢，当然是人类的这个呃文明进步、呃科技的突破各方面其实都是好的。但是呢，在上帝的话语来说呢，是绝对已经是真理，然后是上帝连净的，然后已经是没有杂质的，所以上帝的话是绝对真理。 也就是说，就不可以加添，不可以加添你个人的意愿、自己的需要、自己的目的。那呢，很可惜，今天来到这样的一个呃时代里面，我们神学家啦、各宗派教会牧者领袖、呃学者、嗯呃机构。 包括我们信徒，因为我们有机会吸收到很多的这各方面的这个资讯，然后我们自己又在这样的一个时代里面，所谓的没有绝对真理的一个环境底下，认为人自己都有人权、有民主、有自由，要要公平，所以在这样情况之下，变成每一个人都好像可以说话了，所以就变成是再来的一个危机。 这个危机就变成是我们每一个人都自己按自己的意识去解释圣经，按自己的需要解释圣经，甚至有些时候你明知道是错误的，但是你为了你自己的需要呢，强词夺理，为了你自己的立场而而断章取义啊，就是在当中把上帝的话语加以扭曲，来满足个人的需要。 满足你自己的目的，啊！圣经说，你在上帝的话语加添，也就是加言加注的话，恐怕他就会责备你，他就显为什么你是一个说谎者。所以今天的教导很清楚的告诉我们，就是上帝的话语是绝对的真理，我们不可以为着自己的需要。 目的，而在当中加盐加醋啊，流去上帝原原本本的意思。这是上帝对你说的话，我们一起祷告，天赋上帝啊，你的话语就是末世要指引着我们人生的，所以你的话语是绝对的真理啊。所以我们不应该在你的话语里面去加添什么。那很多时候，我们因为我们自己的软弱。 我们很多时候会按照自己的意思来加添，在当中把自己的意愿、目的、需要放进去，祈求主你帮助我们，让我们尊呃尊重上帝，让我们能够警惕自己，免得我们在当中加添我们个人的意愿，变成被责备，变成是一个说谎者。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名。 阿面欢迎你的参与，这是给我动力，也代为转发，让更多人得到帮助。那请你也在评论区留言啊，特别就是希望你能够在 YouTube 啊 YouTube 能够。 呃，写一些感言、看法、意见、问题，因为你在 YouTube 呃写的话，那就让更多的人可以严格来讲，就是看到的人啊，收到的人，世界各地人都可以看到一些的呃评论，这样的话啊，这样的呃看法、意见都变成可以跟大家一起分享，大家可以学习啊，那我们啊，请大家。 能够在当中来参与，再见哦。